春色暗折，终罢，终罢。 在云中飞。 自己中的愛，留在天中的愛，留在天中的愛。Don't be